wasemaji, yani nilipomkaribia hivi njua nikawa nimedondoka, nimezimia. Ehe, baada ya kuzimia ukafanyaje? Akasema baada ya kuzimia mke wangu ndo akampigia mganga wake nini simu, akaja. Alipokuja huyo mganga ndo alipokuja akanichanja, aliponichanja mimi zile damu zilikuwa zinatoka na yule njiwa kule damu zinafanyaje, zinatoka. Lakini baada ya hapo, kuna ndugu wengi, marafiki ambao walikuwa naamini kwamba mimi niko naye karibu. Kweli hiyo siku ya tukio, siku ya Jumamosi, mimi nilikuwa ndani kwangu nakula, tulisikia mlio wa risasi. Mtoto mkaniambiaje, mama, nasikia risasi hiyo? Nikamwambia ah, kitoka hapa na wewe nisasi Baruti, tukasikia nyingine tena, tukasema hmm, hao majambazi wanaoja kuvamia saa hizi mapema saa mbili, wakina nani hao? Nikaambia mtu wangu, hebu tungeni geti tufanye tukimbie, tukawa tumetulia ndani. Sasa baadaye asubuhi ndio tunapata hiyo taarifa kwamba Saidi kafanyaje, kamua mke wake naye kakimbia tena kujilipua huko mjini. Basi mimi nikaja kwa mpaka hapa, nikamkuta mdogo wake na marehemu huyo wa kiume, nikaongea naye nikaongea naye sasa, nimuuliza usiku, nilikuwa nasikia unalia, kwani taarifa mlizipata Saidi kafariki? Akasema nimeota usiku kwamba Saidi kafanyaje, kafariki, ndio maana nilikuwa nalia sister. Nikaambia na basi na hospitali mwangalia mochwari huko Bugando na kule umwangalie labda muhakikishe kama kweli yuko, kwa sababu uweze ukalia tu una watu kama mtu kafa. Akasema sawa. Mchana nikafika mimi saa kumi nilikuta kantia vipi blaza, akasema huyu sister kafariki kweli, tumemfuatilia tukakuta kafariki. Yuko wapi? Tumpeleka wapi? Sekekule, alivyoniambia yeye. Nikaambia sawa, lakini kweli Saidi kweli kabisa katuuzi mtaani, maanake Saidi alikuwa hana hakuna mtu hata kabisa alikuwa hana story zaidi ya salamu akipika sister, kama mimi nilimzoea sana, kwa sababu mpinda anaanza kujenga hapa, mimi ndio nilimpokea mizigo yake, nikawa namtunzia mimi kila kitu, hadi mafundi maji ya kujenga alikuwa anachota kwangu, unaona. Kwa hiyo alikuwa ni ndugu yangu wa karibu. Basi mwisho alipomaliza kujenga nyumba yake, akahamia hapa, alikuwa na mke yule mama Naa ambaye alikuwa namjua mimi hiyo ndo nilikuwa niko naye karibu, jirani, shikamoo dada, marahaba, mzima mzima za mzimani sana. Saidi naye akitoka visoni, sista, kwema kwema, hivyo kwa tunashike ndugu. Hasa baada ya hapo, huyu mwanamke wa pili, huyu mwingine aliyooa sasa, baada ya kumfukuza yule, huyu mwingine sasa, huyu wa mwishoni aliyomuoa huyu sasa, yeye alikuwa hana stori na mtu salimieni tu, nasema tu ukweli, alikuwa salimieni tu dada, ukipita na kuangalia kama hakujui Saidi mkutana naye, yeye anakusalimia vizuri, sister, vipi, kwema kwenu? Sokoni kule wakipita wanakuja wanaemea kila kitu, na mimi nafanya biashara zangu huko sokoni, wanaemea nini, kila kitu wanarudi, lakini mwanamke hawezi salimia mtu alikuwa hawezi, na sisi kwa tuna story naye. Sasa mtu akusalimia, wewe utajipendekezaje naye? Kwa mfano, kuna mwamsalimia yule ambaye anakusalimia, basi wakaenda hivyo hivyo maisha yao. Kwa kweli, kwa huko ndani sasa nilikuwa siyajui. Yule kijana wao yule Ishrafu, tunasalimiana vizuri kabisa, mama shikamoo, marahaba, baba mtu hivyo salama salama, lakini swala mama mtu yule mke wake sasa, kwa kweli yeye alikuwa salimu mtu, ndio hiyo mimi historia naijua labda uliwaisikia ugomvi kabla, maana kuna siku inasemekana alipigwa hadi akalazwa hospitali, labda ulikuwa unajua lolote? Mimi nachokifahamu hapo, Saidi mwenyewe sikuona pita asubuhi, nenda kazini kwangu nitamkuta hapo kwenye juisi yake hapo nje, akaambia Maruna, na shida na wewe. Na dada mmoja anaitwa Mama Viki pale, akaambia Mama Viki, njoni. Ah, tumesogea, akatambia sister, unajua jana kuna kitu kimetokea hapa kwangu. Nikaambia kitu gani kimetokea? Saa saba usiku nimeamka, kitu kimeniamsha tu, nikaamka kaamka hivi, nafungua hivi geti nakuta kitu kimelala kwenye geti pale kama sanda, yaani mtu kaa kwa kufa, baada ya kufa akawa amefungwa sanda. Nikamwambia ukashtuka, ni kitu gani hicho? Njiwa, njiwa, nimekuta njiwa ameuliwa. Alivyouliwa yule njiwa akawa amefungwa sanda nyeupe. Waislamu tunajua wanavyofungaga mara kichwa, mara miguu, mara nini. Ehe, wakawa wamefunga Kiislamu sasa vile. Baada ya hapo nikamwambia, he, baada ya hapo ndio huyo huyo njiwa ikawaje? Akasemaje yani Nilipomkaribia hivi njua nikawa nimedondoka nimezimia. Ehe, baada ya kuzimia ukafanyaje? Akasema baada ya kuzimia mke wangu ndo akampigia mganga wake nini simu. Akaja. Alipokuja huyo mganga ndo alipokuja akanichanja. Aliponichanja mimi zile damu zilizokuwa zinatoka na yule njiwa kule damu zinafanyaje? Zinatoka. Nikasema hivi kuna kuna uchawi wa hivi kweli? Maana mimi sija kishuhudia, ni story tu ananipa mkasi, tukasema je, pombe Akasema nikachukua mke wangu akachukua mkasi, alichukua mkasi akamchana, akatoboa ile sanda sasa, akatoboa ile sanda, akakuta mchoro amekauka, amekaushwa mweusi. Kwa hiyo mkafanyaje? Mke wangu akachukua mafuta na kiberiti akamwasha, unaona. Kwa hiyo ndio ikawaje, sema eh, mimi jamani, sijui nimekosea nani? Sasa mimi ndio najiuliza sio nani. Mbona siongei na mtu, sija kumtukana na mtu, siongei na mtu yoyote, sija kugombana na mtu yoyote, sija kumdhulumu mtu. Nashangaa mnamsukosuka mnanifuata. Hata juzi nimeibiwa TV yangu ya milioni mbili. Nimenunua TV yangu ya milioni mbili sasa. Nimekuta wamefanyaje? Wameiba, wamebomoa dirisha kidogo, wakaitoa, wakaingia ndani, wakafungua mlango wa kule sebleni, wakapita naye. Nikamwambia, kwa hiyo unaenda kutoa taarifa polisi? Akasema hapana. Sikwenda kutoa taarifa polisi kwa sababu ah, mimi nimepuzia, sio mimi sikwenda kufuatilia. Wacha tu waibe, mimi nitafanya kanao vingine. Unaona? Nikamwambia kwa hapo Saidi kosa makini, kitu kama hivyo mtu anakuibia, nenda katoe taarifa polisi. Ili hata siku unamkamata mwizi, unakuwa na matukio yako umepeleka vya polisi. Akasema sawa sister, nitafanya hivyo. Na imepita muda gani toka hilo tukio la kukuta sanda mlangoni kwake hadi yeye kufariki siku ya jana aliyokuta? yani, yani kaniambia hilo tukio hata mwezi ujaisha, tuseme kama mwezi wanga mwezi wa tano mwanzoni ndo katuambia naye kafariki hii juzi. Eh, yani mwezi mmoja tu ndo story basi asubuhi wewe kwa wewe unaweza ukahusianisha labda hilo tukio na haya matukio ambayo yametokea kwake yeye na mke wake? Kwa kweli siwezi kuzisemea kwa sababu mimi ndani kwao siishi. Kwa sijui nini chanzo wala nini tatizo, yaani mimi nasemea na nukuu tu alivyotuelezea sisi. Eto, lakini ugomvi wa ndani kabisa sielewi, maana mimi nilisikia tu risasi nilikuwa kwangu, lakini ndani mimi sielewi ugomvi chanzo ni nini. Rafiki yake na huyu bwana Saidi ambaye amepata tatizo la kupigwa risasi mke wake na kiukweli ni mtu ambaye ni rafiki yangu siku nyingi zaidi ya miaka ishirini, tukiwa tunaishi naye, tunafanya naye kazi eh, hata e, mke wake wa kwanza Ashraf. Kidogo ah, kwa hiyo nianze. Ah, ah, okay. Basi hata huyu mtoto wake wa kwanza Ashrafu basi mama yake mimi ni shemeji yangu, yani ni mdogo wake na mke wangu, kwa ni mtu ambaye tulikuwa naye karibu sana, yani siku nyingi. Na tukio la juzi, mimi nimepata taarifa usiku saa saba, kuna mtu alinipigia simu ameniambia bana, una taarifa za tukio la ndugu yako? Nikamwambia tukio la ndugu yangu lipi? Akaniambia Saidi Oswayo Nikaambia mimi sina taarifa yoyote, yani hivi ndio natoka mpilani, tuna ushindi wetu kwa Real Madrid. Basi akanambia Saidi amepata tatizo, amempiga mke wake risasi na mwanamke amekufa, lakini taarifa tena tulizonazo ni kwamba na yeye pia ameenda kujiua, yani kapili point. Kwa hiyo ndio taarifa za awali ambazo tulikuwa nazo. Lakini baada ya hapo, kuna ndugu wengi, marafiki ambao walikuwa naamini kwamba mimi niko naye karibu, kwa hivyo nilikuwa napata simu nyingi sana za kuniuliza, lakini na mimi nikawa na nawajibu kwamba taarifa za kwanza kabisa nilizozipokea ndo hizi kama ambazo naambia. Kwa hiyo sina taarifa zingine na wala siwezi confirm kwamba ni kweli tukio ni la kweli au vipi. Kwa hiyo mwisho wa siku nikawa nimezima simu. Baada ya kuzima simu, nikaona bora hata nijipe muda kidogo ni, ni nilale, lakini nitafakari kuhusu tukio lililotokea. Baadaye saa kumi na moja nikaamka, nilipoamka nikaja mpaka nyumbani kule Buswelu kwa Mr. Saidi nikakuta nyumba imefungwa, na baada ya kuwauliza majirani wakaniambia kwamba ni kweli tukio lipo. Nikauliza watoto, wakaniambia wako hapo jirani. Tukaenda baadaye, wakaniambia wale watoto Ashirafu wamewapeleka kule kwao marehemu. Basi ikabidi tu nije msibani. Baada ya kufika, tukawasiliana na shemeji mdogo wa marehemu, akawa tumewasiliana naye, akaniambia lakini kuna taarifa za polisi pia tunahitaji kwenda kule. Baada ya kuja, baada ya muda kitambo, tukawa tumeenda kule na mapolisi, kafika tukaingia ndani, tukachagua watu wachache, ndugu wa marehemu wawili na ndugu wa upande wa mwanaume wawili, na mimi nikiwa miongoni mwao, tukaingia ndani. Polisi wakafanyia uchunguzi wao. Baada ya kumaliza kufanya uchunguzi, basi wenyewe wakaondoka. Baada ya kuondoka tena ndio tukarejea kwa nyumbani. Ukiwa hivyo ukiwa kama rafiki yake na rafiki yako sasa yule na yule msemaji wako alikuwa labda kuna taarifa zozote za mahusiano yao ulishawahi kupokea kuwepo kwamba kwa alama baina pande mmoja na nyingine? Hapana, yani ndio ilikuwa mara ya kwanza kusikia tukio tu hili, basi hakukuwa na tatizo, na kiukweli maisha yao yote kwa mara ya mwisho mpaka mwezi wa kumi na mbili hapo mwezi wa kwanza tulikuwa tuna tunakaa nao, na hata shemeji yangu huyu marehemu tumekaa naye zaidi kama miezi minne. E, tunaishi naye kabisa yani nyumbani. Kuna sehemu tu kidogo alikuwa na shughuli zao za kujipatia kipato, tulikuwa wanaishi vizuri, yani walikuwa wanapendana sana sana sana, yani jamaa alikuwa anampenda sana mke wake na mke wake alikuwa anampenda sana mume wake. Kwa hiyo mpaka mara ya mwisho last time tuna tuna tunapotezana tuna hapa kati, kulikuwa hamna tatizo lolote, na ndio maana baada ya kusikia hili tukio kwa kweli lilinishtua. Baada ya kunishtua, kitu cha kwanza ilikuwa ni, ku, ni kutaka kujua kuna nini yaani jana hiyo kila mtu alikuwa anamuuliza mpaka na mdogo wake, kwa sababu tunafahamiana, kwa anamuuliza jamani, kuna nini, kuna tukio gani, lakini Mwisho wa siku alikuwa ananieleza tu taarifa za hizi kwamba juzi alikuwa ametoka nyumbani, lakini jamaa pia na yeye hakuwepo. Kwa hiyo baadaye akawa amempigia simu kwamba bana, mimi naenda nyumbani, unaona, na najisikia uchovu, nimechoka, nahitaji chakula. Kwa hiyo baadaye, baada ya kufika nyumbani, amekaa muda mrefu, yani toka ile jioni tuseme saa 11 saa 12, kwa sababu meli inafika saa 11 saa 12 saa 11. Kwa hiyo saa 12 lazima alikuwa ameshafika nyumbani. Kwa hivyo inavyoonekana, mwanamke mke wake alichelewa kidogo, inawezekana kulikuwa na sababu mbili tatu zilizomfanya achelewe, lakini nadhani sababu ni hiyo tu ambayo inavyoonekana kwamba alichelewa kufika nyumbani na kwa hivyo ndio iliyopelekea ugomvi. Kwa taarifa ulizozipata, pengine rafiki yako ambaye ni mume wa marehemu yuko wapi mpaka sasa? Ya taarifa kwa kweli sina, na mpaka sasa hivi sijui kwamba yuko wapi, na sijui labda kula alikuwa analia au labda ameenda wapi. Kwa kweli sijui chochote. Na alikuwa ni mtu wa aina gani, mume wa marehemu, yani katika maisha yake ya kawaida? labda alikuwa na hasira sana na nini? No. Ya, ya, kwa kweli hilo hilo liko ni mtu ambaye alikuwa na hasira za karibu yaani alikuwa na hasira za karibu sana. Mnaweza mkachinjiana dakika tano, unaweza ukafikiri labda ni ugomvi wa mwaka mzima, lakini ndio hivyo ilikuwa kwake. Ni mtu aliyekuwa na hasira, lakini ni mtu ambaye alikuwa na, na ucheshi, yaani mnaweza mkaa Ah, mkawa mnazungumza vizuri, lakini mkichenjiana dakika tano, basi mtu kama yuko mbali nafikiri anaweza akafikiri hawa jamaa kumbe ni watu maadui kiasi hiki, kwa ni mtu tu ambaye lakini alikuwa ni mtu mzuri sana, mcheshi, lakini eh, hasira pia alikuwa nazo, alikuwa ni mtu hasira Kurudia majina yako, niko majina, naitwa Chanagenge Joni Kilosa ni, ni nani kwa ni rafiki yangu ndugu wangu, lakini pia babishi wangu, yani kwa maana kwa tunaweza naye mmoja mke wake wa kwanza. Ubox TV